કે પહેલા રાત છે પછી દિવસ અને જેને રાત સહન કરવાની તેવડ ન હોય કોઈ દી દિવસનો એમ કહેવાય કે એ દર્શન ન કરી શકે એટલે જ આપણી કાળી સૌદસ પછી દિવાળી ને કાળા દિવસો જીવનમાં આવી જાય સહન કરજો બીજે દી ફટાકડા ફૂટતા છે તમારા નામ હોળી પછી ધૂળેટી છે હોળી જેવો દિવસ આવી જાય સો વીસ કલાક ધીરજ રાખજો બીજે દી તમારી માથે ગુલાલ ઉઠતો હશે જે ધીર્ય રાખે